Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə toyuğun döş ətindən çox dadlı, ləzzətli bir yemək hazırlayacağıq. Əvvəlcə qazanımıza kərəyağını əlavə edib əridirik. Orta ölçüdə bir soğan götürüb xırda-xırda doğruyuruq və yağda qovururuq. Soğanı bir qədər qovurduq və toyuğun döş ətini əlavə edirik. Və bir yerdə qovururuq ki, toyuğun suyu çıxsın və yağa düşsün. Ətin suyu çıxdı. İndi biz ədəvalarımızı tökək. Zövqə görə sarı kök, duz, və 1 çay qaşığı tomat pastası əlavə edirik. Qırmızı pul biberdən istifadə etmədim, çünki yaşıl acı biberdən istifadə edəcəyəm. Bir yerdə yenə qovururuq. Acı biber bir ədəd içərisini çıxardırıq və xırda-xırda doğrayırıq, əlavə edirik və 2 şirin biber. 2 orta ölçülü pomidor qabığını soyuruq, xırda-xırda doğrayırıq və bir yerdə qovururuq. 2 stəkan düyünü əvvəlcədən yumuşan, çalışın bir qədər çox yuyun ki, kraxmalı tamam getsin. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə çaydandan su əlavə edirik. Suyun səviyyəsi 2 barmaq çıxmalıdır. Görürsüz bu şəkildə. Qapağını qoyub vamxodda bişiririk. Su demək olar ki, tamam çəkilib. Bu şəkildə qarışdırırıq ehtiyatla, düyülər əzilməsin və altı yapışmasın deyə. Onu da qeyd edim ki, siz tamam vanxodda pişirin. Çünki suyu tez quruyacaq, amma düyülər bişməyəcək. Tam zəif xodda pişirəndə həm düyü bişir, həm də su qaydasında quruyur. Və yenidən 5-10 dəqiqə dəmə qoyuruq. Beləliklə yeməyimiz hazırdır. Siz də bişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.